Allah. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أنت مصباح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيضين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه